bokazio hori, zerbitzuaren bokazio hori oso oso garrantzitsua da gurea bezalako lan baten, ezta? E, eh, nundikan ikasi dugu noi, bueno, nire kasun esateko hoi etxetik datorkit, ezta? Etxetik, etxetik esaten dute tabernatik, tabernan beti e, egon behar du e, irikita eta hori erakutsi ziguten txikitatik, ezta? Horren, bokazio hori nik usteet oso importantea izan dela olako zerbitzu bati aurre egiteko, etorri dan bezala etortzeko. Ba, pixka bat kontrakorriente ibili beharra daukagula, ez da? Jende guztiak krisia, jende guztiak virusa, jende guztiak olako terminologia erabiltzen du. Eta zuk egin behar daukezun retoa da, lau aldiz lehen egindezuna egitea. Eta hori nola egiten da? Ba, bakuitzaren gandik oberena ateata eta hori egin dugu azken baten, e, asunto guzti honi buelta emateko, eta atxon eta amon eta jubilatu horiek beren etxean e, gauza guztiak edukitzeko. Jarri fokoa beraien gan, jarri fokoa bezeroaren gan, jarri fokoa zerbitzuan, eta dagoen guztia egin guztiok hori lortzeko. Horri zer zaio, jarrera, eta jarrera horrekin eozein lekutara jun daiteke.